はあ、はあ、ああベストスーパージュニア抽選あああ今の疲労が俺でも止められなかったはあ乾杯だ乾杯っすねはあ、はあ、このスーパージュニア、はあはあ、いろんな選手が、はあ、なんか、はあはあ、僕を、はあ。はあはあ、自由に させてくれた、はあ、なんかそんな気がしますああはああもうああああ高橋宏戦含め全ての公式戦が宝物はあああああああああああ もっとプロレス勉強したいし、はあ、スーパージュニア、はあ、新日本プロレス、はあはあ、堪能したいそして、はあ、研究したい、はあはあ、まだまだ、はあ、俺の墓場はここじゃない やっぱりあいつか俺もあいつじゃねえかなってずっと思ってたんだようんまああいつはすげえよやっぱりうん会社もファンもマスコミもうんあいつ欲しい人もなうんでもなそういう時この俺石森太一はものすごい力を発揮するんだよ <laughs> だから明日の決勝本当楽しみにしとけうん最後にな決勝に勝って笑うのはこの俺ボーンソルジャー大志石森エッツリボーン 楽しいな楽しいなスーパージュニア楽しいよなあ串田さん串田さんあんたと俺は何もかも違うよ何もかもが違うでもお互いやることは一つだろなあ違う道からでもいいよ違う道からでもいいから お互い自分の信じた道を進もうぜあんたとやるのはワクワクするよ毎回楽しみにしてるこれが事実だそして明日の石森触れたことのない対戦相手とやるのは非常にワクワクするよなあどんなどんな 顔を見せてくれるんだ俺にどんな素敵な顔素敵な悲鳴見せてくれるんだな2人で2人の世界楽しもうぜそして重心サンダーライがあなたのいない最初のベスト・オブ・ザ・スーパージュニア制すのはこの俺だ